pasūta atkārt to dokumentu, ja? Kas tu lasu viņu? Nu, lasu to dokumentu. Palasi, palasi cilvēkiem. Labāk skaļi visiem nolasīt. Nu, jā, tas gan. Vai katrs kaut ko pasakīt? Katrs, kamēr izlasīs, tas būs garš stāsts. Nu, katrā. Nu, vēl arī ne. Bet var akcentu, ar akcentu lasu, ar pieturu punktiem. Ar pietāti vai? Ar pieturu punktiem. Trīs minūtes dod laika. Centīšos, bet nevaru apsolēt, ka trīs minūtes iekļaušos, bet eh, noslēgt diezgan labi. Te nav runa par daļrunību. Tā, spriedums. Šeit ir rakstīts spriedums. Latvijas Republikas valsts vārdā. <clears throat> Siguldā. Tā, Latviešu biedrības godu, eh, Latviešu biedrības Latviešu godu tiesa. Šādā sastāvā Valdis Ferimontāls, Margarita Šteina, Astrīda Bēzņa, Kārlis Ozoliņš, Ēriks Lūriņš, Jānis Dumpis, Ines Klibiķe, Gunārs Goba un arī tā skaitā es. LGTS sekretārs Kārlis Ozoliņš. Tas, es nezinu, vai bija jāizlasa vai nē, bet nu es izlasīju. Latvijas biedrības likuma komisijas Latviešu goda tiesas LGS spriedums sakarā uz vietu no Dēļ banka AVM'lere ekspropriēt komitejas liksies un zemi izrūt gilas mūžā ar okuļos. Latvijas pamatizdzīvotāja tiesa, Latvijas gada tiesa, kā Latvijas val, republikas valsts pamatizdzīvotāja vairs izpautne īsteno svētākos jūras plāntu. Paragrātē, tas ir Latvijas gada tiesa, darbība atbalsta ANO deklarāciju par pamatizdzīvotāju tiesībām paņemti kopā ar Latviju 2007. gada 17. parakstījušās valstis. KGT mums nu, atrodams Latvijas biedrības mājas labā Labi LR. Latviešu godu tiesa 3816 izbraucot uz sēdes Siguldā, Rīgas rejona tiesinamā notiek uzvedību, kad rodas maidījumas mēģinājumā nozvērt tiesas sēdi. KGT sekretāri rāda nozīmīgi dokumentālo tiesas video kronika, atrodā www.youtube.com. Lai Maida Reimana mazās kambarī ar divām sēdvietām mēģina ierunāt viedunu un ielas latviešu viedunu pārtājus. Uzsvamēt, teicot nepatiesību, ka tiesa zāla nav pieejama. Tādējādi izturoties pretiesību pret Latvijas pilsotības, Latvijas republikas valsti un tiesu un valsts iestādi Latvijas biedrības pateicoties pelnētāju uzstājībai, 10 minūtes vēlāk, tad tiesa tomēr turpin asties zāli. Un noskatos, ka Maija Reimana necilvēcīgi uzskata, ka dzīvnieku pārti var atcelt viņai pamatot pieteikto noraidījumu. Un var darīt to nepārsniedzami. Maija Reimans personīgā tiešā un netiešā interesē par lietas iznākumā ārzim maksas labāk būt pilnīgi skaidra procesā, kurā Reimana domā, ka viņa ir klusuma left. No. Öğretmen istiyordu ya. Hurra, hurra. Ne yapmış? Böyle dev yapıyordu. Orada ise nasıl saat? Öğretmen ise kurağı reymen domāka viņa vada rietumos no Adriabā, AB tiesas sēdi sēdē notiekoši ar dažiem pravdot eh, tiesnešiem, gan arī census personām pretiesas personām mums. Rīgas notiek vērīgas priekšsēdētāja un apsardzes priekšniekā tiesāšanā 95. gadā. Pēc Rīgas notiek vērīgas brutālās okupācijas 1993. un līdz ar to sakoties gadā Andrijas likvidācija visā Latvijā. Balsoties latviešu vienīgi pamatizdzīvotāju deklarācijās un ANO deklarācijā par pamatizdzīvotāju tiesībām notiek dot tiesu vienbalsības priešu spriedumu, kas stāja spēkā no tā pieņemšana brīža. Atzīt mēs Reimans visus lēmumus lietā, kur lietas ciparam nosaukt, ko spēkā neesošiem un atgādināt Maija Reimanu tiesnesis amatā, pamatojoties uz rietumas noraidījumā un šajā uz rietumas noraidījumā noraidījumā un šajā programmā es brīnām minētiem faktiem. Lēmums un atklāšanas no eksperts. Atgādāja priekšēdsalts remotāls un skriviķie un pārcūkums. Bet kur tas dokuments tālāk dosies? Andi, Andi, nu parādi, tu tālāk, ne komentē tikai. Eh, es nu, apstājos brīdī. Nē, tev es teiktu, bet... Nu, viss tā, jā. Tā, izteiksmi, tā jūs arī pasūtījāt, izteiksmīgi mēģināt. Protams, viņam ir jāatver, viņš jau ir komatīrē. Viņš jau ir aizsūtīts uz Siguldas tiesu, protams, pašu, kurā Dreimani strādā. Mhm. Bet ehm, viņš ir aizsūtīts kā Ja tā kā kas, a, apelācija, kas Viņš ir aizsūtīts kā daļa no apelācijas dokumentiem, ja? Un pēc tam es arī nolasīšu pašu apelāciju, kas ir deviņas lapas puses, ja? Deviņas lapas, jā. Nu, pasties, Lāna, kas tur nav. Un... <clears throat> mēs esam tagad nokļuvuši nākamajā līmenī, jo mēs tagad jau paši lemjām savus tikumus, paši savu likumdošanu. Mūsu goda tiesa spriež pati pašu tiesu un apstādina karu, kas eh, cilvēkus, mūsu pamatiedzīvotājus dzen ārā no mājām, no dzīvokļiem. Bet, protams, mums šobrīd vēl trūkst izplatības, lai cilvēki leģitīmi ticētu tam, ka to, ka to var izdarīt. Ja? Un tāpēc mēs vedam sarunas ar um, Vējoni, ar Kučinski un Mūrnieci. Un uh, Mūrniece ir atbildējusi. Un cik, cik tad es līdz ar to sapratu, ka nu, jā, caur viņu tas ir jādara, jā? Kur ir tās durvis? Kur ir durvis? Jā, tieši. Jā. Forma ir, protams, ļoti primitīva, nu, bet... ka viņi ir pieņēmuši zināšanai. Ā, nu tas viss ir tagad, ir visas. Nē, nē, nu visas, visas, visas. Un tālākas. Bet <clears throat> tas, kas ir jāizdara tagad, ir jāpiesaka personīgā vizīte kopiešu biedrības, godu tiesai un tikuma komisijai un valsts locekļiem, ja? Un vienkārši jāpanāk, lai šis augstais karš pret Latvijas pamatiet jautājumu tiktu tagad apstādināts. Un apstādināt to var caur uh, bankām. Mums vienkārši jābūt savām bankām un uh, mēs uh, un savām tiesām. Tās ir divas vissvarīgākās struktūras – bankas un tiesas. Un kā jau mēs izbraukuši Siguldā tiesu noturējām, tas ir dokumentēts, ja? mums tas bija vis, visveiksmīgākais no mūsu um, tiesu, tiesu visveiksmīgākā, visveiksmīgākā no mūsu tiesu sēdēm, tā, kad uh, tiešām tiesneši atbrauca uz Siguldu un uh, vienlaicīgi ar uh, Dreimanes mēģinājumu veikt tiesu noturēja paralēlu tiesu, Latviešu godu tiesu un atzina Dreimanas eh, lēmumu par un visus nākamos lēmumus par spēkā nēsošiem. Ja? Un eh, <clears throat> līdz ar to ir izstrādāta metodika. Andis, Andis, paņemšu. Līdz ar to ir izstrādāta metodika, ja? kā mēs varam to visu sakārtot. Un, un, un, un <clears throat> ko vajag darīt, vajag iedvesmot pārējos cilvēkus, ja? kad viņi var veidot paši savas latviešu biedrības, filiāles, nodaļas, latviski runājot, ja? jebkurā vietā Latvijā, tikai paziņojot mums, centrālajai latviešu biedrības organizācijai, struktūrai, ja? ka viņi grib tādu un tādu nodaļu atvērt, un tur viņi var atvērt arī savas tiesas. Tāpat tās kā ir Anglijā un Amerikā, kur ir eh, parasti pilsoņi, kas zināmā skaitā savākušies, tiek um, uzskatīti par tiesnešiem, ja? Kā viņus sauc angliski? Eh, nu, bet tu taču zini, ka Anglijā ir, vai ne? Es pirmo reizi ietu tā Anglijā. Nu, ir, ir tā, jā. Un, un, un, un, uh, un, un uh, Amerikā, to taču jūs filmās esat redzējuši, ka tur ir uh, sēž vesels trīpa cilvēkiem, ja, kur ir uzaicināti burtiski pilnīgi statistiski, kā to sauc, mm. nejaušības veidā. Ja? Tur nav cilvēki, kuri ir īpaši kompetenti vai kādas izglītu, izglītības. Viņi var būt pilnīgi bez, bez augstākām izglītībām. Ja? Viņus statistiski, um, aizmirst to akadēmisko vārdu, bet kad um, nejaušības veidā katalogā atlasa cilvēkus, no, uzaicina viņus un viņiem ir jālemj tiesa. Bet šī gadījumā mums ir mūsu pašu pamatiedzīvotāji piedevām vēl atlasīti tikumīgi un godprātīgi. Ja? Un, uh, bet tāpatās, jebkurā novadā cilvēki var, kā to dara Amerikā arī, ja, uh, um, šī gadījumā deviņi gabali salasīties un par saviem pamatiedzīvotājiem lemt tiesu, izvērtēt apstākļus, Un šī gadījumā jautājums ir par to, ka mums eh, ir izveidojušās šīs eh, ārzemju korporācijas, kuras ir pārņēmušas šeit varu. Un lieta ir tāda, ka šie uzņēmumi nav cilvēki. Viņi ir, viņus sauc par juridiskām personām un atdod mūsu cilvēku īpašumus, mūsu senču īpašumus viņiem. Lai gan tie vispār nav cilvēki, tie ir milži uz māla kājām. Jā. Viņi nav, viņiem nevajag ne ēst, nec eh, kur apgulties, nec kur aiziet un burkānu uzaudzināt, jā, lai izdzīvotu. Viņiem nav senču tiesību šī zemē, atnāk ārzem korporācijas un 130 gadu atpakaļ Amerikā juristi uh, eh, ASV izdomāja šo triku, ka ārzemju, ka, ka, ka radīja šīs korporācijas juridiskās, ja, kuras guva personas statusu un viņām tika piešķirtas konstitucionāls parlamentāls tiesības. Un uz šitā juridiskā trika ir izveidot šī, šī uzņēmuma, kuri var visu pārņemt, ja? Un viņi ir nemirstīgi. Viņi nekad nenomirst, viņi nenovecos. Uh, Viņi vienmēr atjaunosies ar jauniem darbiniekiem, un, un viņi var būt ārzemnieki, un viņi var izdzīt. Un, un, un tā tas notiek. Abiedrības arī ir juridiski personi, jā? Jā, jā, jā, jā, bet, bet nu, biedrībām arī nedrīkstētu būt konstitucionālas tiesības. Ja? Tikai dzīvām personām drīkstētu būt pilsoņu tiesības, ja? kas paredzētas satversmē. Nevis, nevis ka var ņemt eh, īpašumus, atņemt ja, pamatiedzīvotājiem. Tādas tiesības nedrīkst būt nevienam uzņēmumam vispār. Un, Bet ja eh, viņam ir tik daudz kredīti, ja viņš ir tik daudz, ko lai dara? Vienkārši, kā jau es, kā, šitā ir tā metodika, kad jānodibina pamatiedzīvotāju tiesas, deviņu cilvēku tiesa, un iet uz to tiesu, un, un pasludina tās tiesas lēmumu par neleģitīmu, un uzņēmumu, eh, kurš nav vispār cilvēks, kurš ir atnācis cilvēku burtiski apēst. Tas ir tā, ka atnāk kanibāls un apēd vienu dzīvu cilvēku sanāk. Nu, bet tās uzņēmums, ja? Kurš, nu, kādu piemēru? Piemērs ir man pats zemi, ja? Ko? Nu, manas pašas zemi, nu. Ko Kad at, atnāk Nordea banka, kura vispār nav dzīva persona, ja? Un tagad ņems manu zemi. Kur ir banka? Nordea. Nordea. Jā. Tā, tā ir Tā es iemācīju Luksemburgā vispār bankierību. Jā, bet nu visas bankas, visas bankas ir, ir, ir leģitimizētas tagad darīt nosvarīgi. Kāda pamata tev to zemi grib atņemt banka? Nu, kredīta pamata, jā. Kredīts no labas. Bet, nu, bet ko labā dara, viņam šomēr nav jātiek klāt. Un 2% pēc idejas pamatiedzīvotājiem nedrīkst. Tātad, ko lai banka dara? Tas viss ir atrisināts, jā? Ja? Nu, Bankā jau ir iesniegts rīkojums

Bet mani, mūs visus piemānīja, ka tā ir nauda, tā nav nemaz nauda. Mums būs nauda tad, kad mēs viņu paši pārvaldīsim. Ja? Kad mums pašiem būs savs pārvaldīts bankas, tad mums būs sava nauda. A mēs esam spiesti izmantot ārzemju bankas, lai varētu izdzīvot, ja? un ņemt tur kredītus, jo citas iespējas nu, nav. Nu, pareizi, vispirms ir jāveic saimnieciskā darbība uz tās zemes, lai varētu atdot to parādu, abi uzreiz, un par šito jau sūdzējās par televīziju arī starp citu stāstīja, ka tikko uzņēmēji uzsākt savu darbību, ka mums šitad ir šitādas nelietības notiek. Jā, jā, jā. Atklātais liek tajā paņēmienā stāstīja par televīziju. Tās sauc moderni pat uh, likumiski noslēgto vienošanu. Bet viņi nelikumiski uzreiz nāk virsū un pieprasa tūlīt momentāli maksāt, tad viņš vēl nav nevienu kapeiku iegūst savā saimnieciskajā darbībā. Un šī apelācijā, tajos mini uzņēmumu... Tieši ar tiem mazajiem uzņēmumiem, viņi būtiski iedgājās šitā, te visi tie ierēņi. Jūrmalā, bet šitas ir kāds gaisā un atlēm no darba, gan zemes dienas nav. Tita, piedod, bet es eh, pēc 20 minūtēm eh, eju lejā. Pēc 25 vēlāk. Bet pret tām netaisnībām tik prasmīgi vajag cīnīties. Tur jūs nevar tā kā būvēt noslaucīt ar viņiem. Eh, šitie viss ir pēc punktiem. Kuri kolēģi šai kustībai, šai likuma taisnošanai, Kādu kolēģi? Kolēģi, kolēģi ka tu tikai vienīgā šitie tava, tava latviešu biedrība, kas cīnās par šito. Internetā viss ir uzfilmēts. Mēs bijām, ne, ne, mēs bijām Siguldā. Es, es prasīju, vai tev kolēģi vēl citur biedrībā, citā pagastā, citā kolhozā. Ā, citas vēl biedrī, biedrību. Jā, tieši par šito tēmu. Nu, bet, protams, ka visu, visur cilvēki skatās. Eiropieši tu pazīst. Protams, un Bruno šodien taisījās Jā. atbraukt, bet Bruno saka, ka viņš nekad nebrauc uz šejienu, tāpēc, ka viņam nepatīk maksāt eh, parkingus mašīnai. Zini, es, es, es viņš dusmīgs uz Ušaku. Es ar viņu iepazinos tieši tā, ka bija jautājums, un mēs gājām tieši tāpēc bija, kad sitē te paša sitē te žīdu sistēma uz līdzenas vietas. Viņiem ne, viņš ieiet aptiekā, pēc nopirkt sāpju zāles. 40 jevriku reizes. Tādu piemēru ir ļoti daudz. Nē, nē, nē bet Labi, bet es tagad, es tagad eh, nepārvērtīsim šito par pļāpu mm, mm, notikumu, jo mums šodien tad ir maz laika. Man ir jautājums, Dita, kā tu domā, kā viņam ir valdību piespiest, jā, lai viņa reiķinātos ar mūsu, eh, kā tu to nosauc, taisnīgumu komisijas lēmumu? Ar mums, Kā valdīt piespiest ar to reģināties un uh, akceptēt? Jā. Bet mēs esam Eiropas Savienības, mēs esam Eiropas Savienības valsts. Tad mums jāiet uz tiem likumiem, kas ir Eiropas Savienības. Un ANO deklarācijā ir rakstīts, ka valdībai jā.